Eine Dorfgeschichte. Demnächst im Kino. Yo! Ana benim babam ayakkabımın markasını görür müsün? Adidas. İyi. Gördün? Bak topum da terdi de. Elhamdülillah bu iyisin. Valla ben seni çok özlemişim. Özürüm. Neredesin? Ha şurada olsan da sana bir kahve yapsam pişirsin. E, e, e, Aha şimdi sana maç oynayacağım. Aha göresin. Oui, il y a plus de cousine d'Assinon, moi, d'Artagnan. Ça, elle a de moi. Oui.